के मेहमा माँ बना कर सता पानी मुकदर है हाँ जिको सर कभी का मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हो मुझे को पाओ पाया है मैंने मैं मुर्दा नहीं गया हूँ मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ